मनीष राज बनने वाला बनी बाला मनीष राज तुम्हारा घर कहाँ है तिहत्तर राज बनने वाला तुम्हारा घर कहाँ है छिहत्तर राज मनीर वाला छिहत्तर